Che bella giornata per una passeggiata in un parco che accoglie la primavera. Que dia lindo para um passeio dando as boas-vindas à primavera. Bem-vinda, Tá é triste, Vivi? O que aconteceu triste? Ela é, tá triste porque ela descobriu que aquele ali é um menino <laughs> e aquele feio ali é a menina. <laughs> de Family Não. This in de park. want er zijn nog andere veel leuke dingen waar we niet moeten vertalen. Uh, papa, hmm. c'est het nootje autre hmm. Du Non, il y a... je pense que pas que le poney là ici. Pas un poney, c'est un cheval. Oh, oui. Papa, tu vas ici dessus. Mm. Va dessus. Va dessus. Va dessus. On appelle ça une onde, 爸爸。